قدرمنو افغانانو نیک هیله او احترامات ومنئ تاسو ولیدل چې په تیرو څلويختو کلونو کې او بیا په خاص ډول په اخیرو لسو کلونو کې د پاکستان مختلف سیاسون د افغانستان په اړه خپل نظریات څرګندوي سنا مجلس ولسی جرګه تر صدر اعظم پورې دوی وایي چې په افغانستان کې جهاد د پاکستان په ګټه دی په افغانستان کې باید د ځوانانو لاس ته ټوپک ورکړي ترڅو جنګ وکوي او دغه جنګ اقتصادي ګټه پاکستان ته رسیږي غیر د اقتصادي ګټې تاسو ولیدل چې دا تیر شل کلن جنګ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا روان دی ګټه یې چا ته لاړه ګټه یې پاکستان ته لاړه هم په اقتصادي لحاظ باندې پاکستان غني او قوي شو او هم د ډیورنډ پر کرښه باندې دغه ازغن تار راتاو ک د تاریخ په اوږدو کې افغان حکومتونو دا د چا سره نه منله چې دلته د ازغن تار راتاو شي ځکه زموږ او د پاکستان ترمن سرحد نه و معلوم او نه دی معلوم نن ورځ د ازغن تار پر اتیرولو سره به زموږ نسل کنه هم وی سل کال بعد بیا پاکستان هم دا ادعا کولی چې دا زموږ سرحد ده او په دې سرحد کې زه زموږ د نظامیونو او د نظامیانو او د پاکستان د نظامیانو د ناستو هم مخالف یم ځکه دا پروتوکول کیږي او بیا په راتلونکي کې په نړیواله کچه د دې پروتوکول څخه استفاده کیږي چې دلته د افغان او پاکستان سرتیرو ترمنځ ناستې کېدلې زموږ سرحد تاسو ته معلوم دی چې اټک ده او جهاد چې په افغانستان کې دوی کوي انګیزه چې افغان ځوانانو ته دوی ورکوي دغه څیره ناپاکه څیره هر وخت د تاریخ په اوږدو کې دوی ښودلې ده او افغانانو ته تر اوسه هم دغه لکه بازیچی غوندي مسایل ورمخکې کی او افغانان هم بدبختانه چې د خپل هیواد سره د د د د نه مینې په اصطلاح چې په زړه کې مینه د هیواد سره نشته ده دوی هم ټوپک اخلي او جنګ پیل کوي انګیزه څوک ورکوي دوی ورکوي تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې نه نوي اشاریه نه نوي فیصده مسلمانان دي الحمدلله اما د سیاسیونو د هیوادوالو مینه د افغانستان سره کمه ده لکه څنګه چې د د د د جورج واشنگټن د عکس په نسبولو سره را روانه ده دا مینه د امریکایانو تر جنا پورې په دغه ټولو هیوادونو کې مینه شته چې د جنا عکس نسب کیږي زموږ په هیواد کې حتی د افغانستان د موسس عکس ته احترام نه کیږي ځینې ډلې ټپلې دا در سره نه مني څه کول پکار دي د څه لپاره موږ او تاسو باید مبارزه وکړو ترڅو راتلونکي نسلونه مو ښه ژوند ولري د پاکستان د شومو اهدافو څخه د استخباراتو د شومو اهدافو څخه لاس واخلئ د ډیورن کرخه موږ نه منو موږ او تاسو ته معلومه ده چې دا کرخه کرغیړنه کرخه ده افغان حکومت زموږ پورې دا ټول سیاسيون به د تاریخ په زرینو کرخو کې لیکل کیږي چې دا لوی جفا او خیانت په دغه دور کې شوی ده او دا خیانت نه منونکی خیانت ده زموږ ولس دا نه مني زموږ ورونه په دې خط باندې جدا کړی دي قبرستان جلګه مو په پاکستان کې پاتې ده کلی مو په افغانستان کې پاتې ده او همدا ډول کله هم چې د دوه کورونو یو کور د دوه ورونو کورونه یو کور د کرخې په هغه غاړه پاتې دی او بل کور د کرخې په دې غاړه پاتې دی دا نه منو دا په دې کې که زموږ نسلونه هم تبا کیږي زموږ لپاره د منلو وړ نه ده تاسو ته زما پیغام دا دی دوستانو هیله کوم د هیواد سره مو مینه زیاته کړئ په هیواد کې مو هیوادپال سیاسیون حمایه کړئ د هېوادپالو سیاسیونو پښو ته تیږې کېږدئ. د شومو اهدافو د د د د د منطقې د استخباراتو خپل هغه سیاسیون چې د هېواد لپاره مبارزه کوي وساتئ، ځانونه وساتئ، هغه سیاسیون چې د دغې کرښې مخالفان وو، د دغه ازغن تار مخالف وو، هغه سیاسیون یې در ووژل او یا یې وژني. زما هیله او امید دا ده چې د خپلو قدر وکړئ د هیواد سره مو مینه زیاته کړئ رښتیا هم چې موږ او تاسو بیا کولی شو چې هیواد مو په منطقه کې ځلاندې ستوري غوندې وځلیږي باعزت او سرفرازه اوسیږئ د پاکستان د سیاسیونو لپاره یو پیغام لرو هغه دا ده چې په پاکستان کې د د د اخلاقی فساد رانیولې د دوی قاضي القضات هم مسلمان نه ده اوندو ده څنګه کولای شي چې دوی په افغانستان کې جهاد فرض وګڼي او په خپل خاوره کې جهاد او ټول اخلاقی فسادونه پاک وګڼي دا د دوی د ژوند کولو یو طریقه ده د دغه طریقې ښکار نشي لطفا زما هیله دا ده چې ټوپک مو په مځکه کېږدئ او د افغان دولت سره د سولې پر میز کینئ مننه